السلام علیکم فرینڈ میرا نام ہے ارسلان اسلام اور یہ میرا چینل ہے ٹیکنیکل انفارمیشن دوستوں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور جیسے اس کے ساتھ اسے سبسکرائب کریں گے تو اس کے ساتھ ایک بیل کا آئی کون شو ہوگا اس کے اوپر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے تو دوستو پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی موبلنگ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ اب پاکستان میں فری انٹرنیٹ چلائے گی فری انٹرنیٹ کے ذریعے طریقہ کار میں آپ کو بتانے والا ہوں آج تو آئیے پہلے ہم نیوز پڑھ لیتے ہیں تو دوستوں یہ نیوز اوپن ہوگی آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی مشہور موبائل فون سروس نے اپنے صارفین کے لیے انٹرنیٹ بالکل فری کر دیا ہے لاہور مانیٹرنگ ٹیسک پاکستان کے مشہور موبائل فون سروس نے اپنے صارفین کے اپنے صارفین کے لیے انٹرنیٹ بالکل فری کر دیا ہے موبلنگ پاکستان میں صارفین کو مفت انٹرنیٹ فراہم کرنے والی پہلی ٹیلی کام کمپنی بن گئی ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق موبلنگ کی جانب سے اپنے صارفین کے لیے مفت انٹرنیٹ کی سہولت متعارف کروائی گئی ہے موبلنگ اور مشہور آئی ٹی کمپنی وی کام کے درمیان اس سلسلے میں لاہور میں ایک اہم معاہدہ طے پایا ہے معاہدے کے تحت موبلنگ کے صارفین بنا بیلنس کے بھی انٹرنیٹ کی سہولت استعمال کر سکیں گے اس کے لیے بس صارفین کو مفت انٹرنیٹ کی سہولت کا استعمال کے لیے وی کام کے موبائل ایپ اپنے موبائل میں انسٹال کرنا ہوگی جبکہ یہ سہولت دوسری کمپنیوں کے صارفین کو بھی حاصل ہوگی یہ آفر آنے کے بعد موبائل فون صارفین دھرا دھڑ یہ ایپ اپنے موبائل پر انسٹال کر کے مفت انٹرنیٹ کے مزے لے رہی ہے تو یہ دوستوں ہم پلے اسٹور پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کون سی اپلیکیشن ہے ہم چلتے ہیں دوستوں پلے اسٹور میں میرا انٹرنیٹ تھوڑا سا سلو ہے اس لیے یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے تو دوستو یہ پہلی پہلی اپلیکیشن آپ کے پاس شو ہو جائے گی یہ اپلیکیشن ابھی ابھی لانچ ہوئی اس لیے ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ڈاؤن لوڈنگز ہے ایسے ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گی ابھی اتنی خاص لوگوں کو پتہ نہیں ہے دوستو یہاں آپ کے پاس انسٹال کا آپشن آئے گا میں نے آلریڈی انسٹال کیا وہ اسی لیے اوپن کا آپشن آ رہا ہے ہم اسے اوپن کرتے ہیں دوستو یہاں پر آپ نے sign in with different number آپ نے یہاں پر کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ بنا لینا میں نے آلریڈی اپنا جیس کے نمبر پر بنایا ہوا ہے تو دوستو یہاں پر اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ بھی فری انٹرنیٹ فری کال اور فری ایس ایم ایس کا مزہ لے سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو دعاؤں میں یاد رکھنا اللہ حافظ